بسم الله الرحمن الرحيم هذا شرح مفصل لجهاز مالتي فراي لونجي جهاز يجمع ما بين أربعة قلي وطبخ وشوي وخبز من غير زيت أول شيء مواصفات الجهاز هذا بيتميز أنه له سخانين سخان علوي سخان سفلي بيساعد على سرعة في الأداء هيكون أسرع من أي قلاية أخرى طبعا مميزاته انه كمان له عمود يقلب الاكل العمود هذا بيبدا يلف بعد خمس دقائق من التشغيل يعني اذا حطيت اي اكل ما راح يخبصوا عليك سمبوسه كبه اي حاجه ما راح يتخبص عليك تقدر تستغنى عنه خالص اذا بغيت تعمل البيتزا الكيك الادامات المعجنات الفطاير whatever you can do there طبعا بالاضافه لذلك انه اذا بتحطوا مثلا نص كيلو من البطاطس او من سمبوسه او اي حاجه سمبوسه طبعا بتنقلي هنا من غير زيت لانه الحراره متوزعه على في جميع انحاء الماشين من فوق ومن تحت ومن مميزات الجهاز هذا كمان انه اكبر سعه في القلايات الهوائيه اللي هو 1.7 يعني بيكفي لين 8 اشخاص طبعا بياخذ معك آه، آه، يعني design منتظم تقدر تشوف الاكل من برا اذا سوى او ما سوى بدون ما تفك الغطاء لانه في عندك تنسيم السخان جاي عمودي على الاكل من فوق ومن تحت مجرد ما تختار نوعيه الوجبه هنا اذا كان ادام كيك بيتزا بطاطس حيتحدد معاك الوقت والحراره اوتوماتيك يعني بيتحدد معاك هنا الوقت والحراره على الكميه كامله اللي هي 1.7 اذا بتحط انت الكميه اقل مثلا كيلو او نص كيلو حتنقص الوقت على كل ما قل الكميه كل ما قل الوقت معاك طبعا هذا بيعتبر اقوى جهاز multi fry موجود في السوق حاليا اللي هو 2400 واط طبعا صناعه ايطالي طبعا شركه ديلونجي هي الشركه المالكه لمجموعه كينوود دبراون وضمانه ثلاث سنوات على احمد عبد الواحد متوفر في جميع ال showroom ات عندك زي اكسترا ساكو عالم ساكو سبيشلي بيتميز انه له احجام وله انواع في عندك ال manual وال digital في قلايه في قلايه وطباخه وشوايه وخبازه وبتختلف اسعارها على حسب الحجم وال size. وبالاضافه لذلك انه لو في عندك application يمديك تحمله على الجوال مجاني على ال App Store وال Google Play في اكثر من 250 وصفه مع طريقه الشرح بالكامل وفي كتيب معاه جوة الكرتون وشكرا جزيلا تابعونا اعملوا subscribe على المجموعه حقنا وحتشوفوا مقاطع كثيره على مكاين الحلاقة على آه، مكان القهوة على أي حاجة تبغونها مكان سدايسون وشكرا جزيلا